Hii ni sehemu ya pili ya elimu kuhusu hedhi kupitia Daktari Kiganjani, na leo dr Ayubu Msalilwa anatufahamisha kuhusiana na sababu za mwanamke kupata maumivu anapokuwa katika kipindi cha hedhi. Lakini kwanza, dokta, tufahamu nini hutokea wakati mwanamke anapokuwa hedhi? Mwanamke ambaye ameshapevuka, inamaanisha kwamba mwili wake umepevuka na unaweza kutoa yale mayai, yai moja kila mwezi katika mzunguko, katikati ya mzunguko, na hili yai ikiwa limechavushwa na mbegu ya kiume litakuja kuwa mimba. Sasa kabla ya kuwa mimba, kunakuwa kuna vitu vinavyotokea. Ili yai moja ambalo huwa uh, linachavushwa na kukuzwa kwa kutumia vichochezi mbalimbali, viko vya aina mbili kwenye mfumo wa mwanamke, vitalikuza yai mpaka itakapokuwa tayari katikati ya mzunguko wake. Na hapa naomba niongee vizuri nikisema katikati ya mzunguko wake, namaanisha katikati ya mzunguko wake kutokana na siku ambazo huyu mwanamke huwa anakwenda katika mzunguko wake. Kwa hiyo kama mtu atakuwa na mzunguko wa siku 30 au 28 28 mpaka 30, yai itatoka siku ya 14, siku ya 13 ya 14, inategemeana hapo bao ya 15 kutokana na urefu wa mzunguko wake. Kuna wengine na kwenda mpaka siku 35, lakini tusisahau kuna wengine wana mizunguko mifupi kabisa ya siku 21. Kwa hivyo kama mtu ana siku anakwenda siku 21, nusu yake inamaanisha kwamba ni siku pale kama kumi na mbili au siku ya 11 atapata yai eh, lake itaweza kutoka pale na kuweza kuchavushwa. Sasa ikitokea kwamba ile siku ya kwanza ambayo mtu ameanza kupata ah, siku zake ndio tunaita siku ya kwanza ya mwezi. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu pale, na kama amepata siku zake hapo, ile siku ya kwanza inamaanisha kwamba kutoka siku ile pale mpaka siku ya katikati ya kutokana na urefu wa mzunguko wake, ndipo yai litatoka. Ile yai ikitokea kwamba halikuchavushwa, yani kwamba kuwa kuna mbegu ya kiume ambayo iliingia kuweza kulichavusha na kuweza kutengeneza labda mtoto, sasa ule ukuta huo unavunjika, na hapa ndiyo maumivu huwa yanaanza. Nini sababu ya maumivu? Ule mji wa mimba au kizazi kile kizazi ambacho kinakuwa kimejawa ule ukuta ambao ukuta ndo ule ambao unaua unavunjika kama ikitokea yai halijachavushwa huwa kinaminywa, na kukuminywa ambao kunasababishwa na vichochezi ambavyo vinaona kwamba hakukuwa kuna uchavushaji wa yai, hivyo linaminya na kutoa ule ukuta kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya mzunguko unaofuatia. Kule kuminywa ambako kunasababishwa na vichochezi ndio kunasababisha maumivu ya hedhi. Sasa haya maumivu ya hedhi, kuna wengine yanakuwa ni kidogo, kuna wengine yanakuwa katikati hapo, kuna lakini anakuwa mizidi sana, na mm, huko kuminywa ni kwa muhimu, kwa sababu ukitaka kitu chote kile kiweze kutoka, kama tuchukulie mfano, unataka juisi itoke kwenye chungwa, lazima ulikamue kwa kizazi, kinakuwa kinakamuliwa ili kusudi damu iweze kutoka. Hiyo ndio maana rahisi ya kuelezea. Sasa kwa kawaida ya maumivu yanatakiwa yawe ni ya kawaida, yasiwe ni makali sana, ambayo yanamfanya mtu ashindwe kufanya kazi. Kama ukiona maumivu yako ni makali sana, basi unahitaji kumwona daktari, kwa sababu inawezekana kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vinasababisha wewe uweze kupata haya maumivu makali na maumivu ya kawaida ni yapi? Maumivu ya kawaida huwa yanatokea mara nyingi chini ya tumbo, huwa yanakuwa kidogo kidogo, yanaanza kidogo kidogo, lakini pia huwa yanaongezeka, na mara nyingi huwa yanaanza siku ya kwanza mpaka siku ya tatu kabla ya kuanza siku zako, na mengi yanakwenda kuuma sana baada ya masaa na nne tokea umeanza siku zako, na baada ya hapo huwa yanapungua polepole kwa siku mbili zinazofuatia na mpaka tatu yanakwenda kuisha kabisa. Mara nyingi inatakiwa kwa ujumla ni siku tano, wengi hii ni kawaida, mara nyingi tunasema mwisho wa siku tano. Kizidi hapo tukaongea, lakini kama na mzunguko mrefu, wengi naweza kaenda mpaka siku saba mwisho. Na haya maumivu, sifa yake nyingine ni kwamba yanatakiwa yasiwe makali na huwa yanauma kwa, kwa kuendelea, yani hayaachi, yanauma kwa kuendelea. Na baada ya hapo, mengine huwa yanaweza yakaenda pia upande wa chini wa mgongo na mpaka kwenye mapaja, yanaweza yakatokea namna hiyo. Na kuna kidada wengine wamekuwa wakipata kichefuchefu, wengine wamekuwa wakipata choo laini, wengine wamepata maumivu ya kichwa na wengine hata pata kizunguzungu. Sasa ikiwa maumivu yako yamezidi zaidi ya hivi nilivyokuwa nimeongelea, au yanakuwa yanauma sana na yanakuwa labda ni ya kujirudia rudia, na maumivu yake yanakufanya mpaka unashindwa kufanya kazi zako, inawezekana ukawa una mojawapo ya sababu zifuatazo, na labda inahitaji uweze kwenda kwa daktari. Unaweza ukawa una kitu tunakiita sisi endometriosis, lakini ni mojawapo ya sababu ambayo ile damu ambayo inakuwa inatoka mwisho wa mwezi, kuna seli zake ambazo zinasababisha damu itoke. Hizo seli kuwa zimeota sehemu nyingine nje ya kizazi na kuweza kuletea maumivu maumivu, lakini pia kuna uvimbe wa kizazi tuita kitaalamu uterine fibroids. Hizi zinaweza pia zikasababisha mtu aweze kupata maumivu makali, kwa sababu uvimbe kama ni chungwa, tuchukulie mfano unalikamua, kama kuna kitu ndani kama uvimbe, utakamua utakigusa kile kitu, na hicho kitu utakachokuwa umekigusa kwa nguvu, nacho pia kitasababisha maumivu mengine. Haya maumivu yanakuwa yanasababishwa hapo, lakini pia mtu anaweza kumpata yale maambukizi ya magonjwa ya via vya uzazi. Haya maumivu maambukizi, tunaita PID kwa kitaalamu, yanaweza yakasababisha maumivu mambo mengine, kwa sababu inawezekana ikawa ni yanakuangua kizazi au yanasababisha maumivu, kwa sababu wale wadudu waliopo humo ndani wanadhuru ile mishipa ya damu au kizazi chenyewe, lakini pia kuna baadhi ya wengine wanakuwa kwa bahati mbaya ule mlango wa shingo ya kizazi unakuwa ni, ni mdogo umefupika, cervical stenosis. Hii ikifupisha pia inaweza ikasababisha maumivu makali wakati wa period. Sasa kila mtu anaweza kupata haya maumivu ya hedhi, cha msingi tu ni kwamba wamebarehe, na tumeona mara nyingi kwamba watoto wengi wana barehe baada ya miaka kumi na moja. Kuanzia hapo miaka kumi na moja wengi wanaweza kupata maumivu ya hedhi pia haya maumivu ya hedhi yanaweza yakawa makali sana, labda niseme kwa wale watu ambao wanavuta sigara. Ni sababu zipi sasa zinamfanya mwanamke anayevuta sigara apate maumivu makali tofauti na wanawake wengine? Uvutaji wa sigara kwa wanawake umekuwa ukiongeza kiwango cha maumivu ambayo wanapata wakiwa kwenye siku zao au wakiwa kwenye hedhi, kwa sababu sigara husababisha misuli yoyote ile pamoja na mishipa ya damu kuweza kufanya kitu kinaitwa vasoconstriction ambacho kwa Kiswahili tunasema inajibana. Kwa hiyo kama inajibana sana, inamaanisha kwamba kiwango cha damu ambacho kitakuwa kinapita kwenye mishipa ya damu kitakuwa ni kina kiwango kidogo cha hewa ya oxygen hewa ya oksijeni ndio inasababisha kuweza kupeleka ile nguvu au nishati ambayo inatakiwa na zile seli zote kuweza kufanya kazi. Sasa hewa ya oksijeni ikipungua, mtu anaweza akapata maumivu makali. Inatokea mara chache, hata kwa wale watu ambao wanacheza mpira wanafahamu, kuna kipindi wanaita misuli na bana. Kule kubana kwa misuli inamaanisha kwamba hewa ya oksijeni haijakwenda ya kutosha kwenye misuli, afu ile misuli inakuwa inauma. Kwa hiyo ni kitu hicho ambacho kinatokea pia kwa mwanamke ambaye atakuwa anavuta sigara. Sasa utafiti ulifanyika uh, nchini Australia na pia uh, Marekani fulani na wakaweza kujumlisha tu ya kwamba kwanza asilimia tisini na moja ya wanawake wote katika maisha yao huwa wanapata maumivu aa, ah, wakati wakiwa kwenye hedhi, lakini asilimia mbili mpaka asilimia ishirini na tisa ya hao wanawake huwa wanapata maumivu makali sana ambayo yanaweza wakawafanya wengine wakashindwa kabisa kwenda kazini labda kwa siku moja au mbili kwa sababu ya maumivu makali, na wengine huwa wanapelekwa kabisa hospitali ili waweze kutibiwa au wanahitaji kutumia dawa. Kwa hivyo sasa, kwa muktadha huo, inamaanisha kwamba wanawake hawa wote huwa unapata Lakini utafiti ukaenda mbali zaidi tena ukajaribu kuangalia wanawake katika hao wanawake ambao wanapata maumivu makali ni asilimia ngapi ya wana, wanawake ambao wana, walikuwa wanavuta sigara. Kwa hiyo walikuja wakaone, wakaona kwamba asilimia sabini mpaka themanini ya, ya wale wanawake ambao walikuwa wanaumwa sana au wanapata maumivu makali sana wakiwa kwenye hedhi, wengi walikuwa wanavuta sigara, lakini ambao walikuwa hawavuti sigara ilionyesha kwamba asilimia yao kubwa yao walikuwa wana maumivu, lakini si wale yale makali sana. Kwa hivyo madaktari wakaweza kutoa utafiti akiwemo Dr. Jennifer Lingdu Wu ambaye ni mtaalamu wa maswala ya kinamama katika hospitali ya linox Hill kule New York. Aliongea pia na waandishi wa habari na kuweza kutoa taarifa hizo kwamba wanawake wanatakiwa wajitahidi wasiweze kujiingiza kwenye, uvutaji wa sigara kwa sababu uvutaji wa sigara peke yake unaweza kuongeza kiwango kikubwa cha maumivu kwa wao wanapokuwa wapo kwenye hedhi baadhi yao. Lakini kitu kikubwa cha msingi ni kwamba licha tu ya kwamba matatizo yatatokea wakati wa hedhi, pia wanaweza kupata matatizo mengine ya kiafya baadaye kama vile saratani na kadhalika na kadhalika. Asante sana Dkt. Ayubu Msalilwa, na asante pia kwako wewe ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia kupata elimu pamoja na ufafanuzi wa afya kwa ujumla kupitia chaneli yetu hii ya Daktari Kiganjani. Tunapatikana pia Instagram kwa jina moja la Daktari Kiganjani. ni kukumbushe kusubscribe ili kuhakikisha unapata updates mbalimbali mbali, lakini pia taarifa pamoja pamoja na ufafanuzi kupitia Daktari Kiganjani, na hii tunasema ni elimu ya afya kiganjani mwako.